Он сидит в своей комнате. Вот, его уже слышно. Сейчас я его выпущу, и мы посмотрим, как он отреагирует на шарики. Привет, привет, правильно, поругайся на меня, скажи, какого это фига? Ты меня закрыла. Да. Иди посмотри, что там есть. Ну иди. Нет, нет, ко мне не надо, ко мне не надо. Идем, я тебе что покажу, пошли. Смотри, шарик лежит. Как ты отреагируешь? Так. Гешенька, иди сюда. Миленький, иди сюда. Вот, смотри. Рыбка, иди ко мне. Ну-ка. М-м. <laughs> Помоги, говорит, помоги. Ты где? Ну давай. Ну попробуй. Ну хоть какая-то смелость должна быть у нашего кота. Ну давай. Родненький. Ну что, такие страшные шарики? Ну давай я уберу. Давай я один уберу. Смотри. Смотрите на его реакцию, как он боится шариков. Я один убираю, видишь? Вот этот я убираю. Ну, теперь подойдешь? Смотри. Вот твоя рыбка. На, на, на, заслужил. Ну, то есть, когда шарик вот на таком, ну, в принципе, таком безопасном расстоянии, он ест. Вот. Так вот у нас Гешка любит рыбу. Скажи, зачем ты, мать, придумала вообще все это с этими шариками? Дала просто рыбы поесть и все? Что, мешает он тебе, смотрит на тебя, да? Ты мой золотой. Ну чё, приятного аппетита, кот. М? Да?